Hujambo na karibu kwenye Ongea Nasi. Mtangazaji wako Umul Kurusumu Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Alia abed Saidi. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kwenye Ongea Nasi. Leo tupo darajani, maeneo ya gari za shamba. Tutazungumza na madereva na makonda, lakini pia na wahusika wa kituo hichi. Nikusihi tuwe mwanzo hadi mwisho kwenye Ongea Nasi. Mpenzi mtazamaji, kituo cha Darajani kimekuwa na malalamiko mengi na malalamiko hayo yamekuwa yakitolewa na wahusika wa hapo, hususan madereva na makunda. Mpenzi mtazamaji wa ttv TV, tuelekee moja kwa moja kwa Makame Machano Hamisi ambaye pia ni konda wa gari ya Nungwe ili kujua ana yepi ya kuzungumza. Kwa jina anaitwa Makame Machano Hamisi shughuli yangu imenikonda gari hapa 16. Eh, ni kweli kituo kidogo, kwa sababu hata biashara wanaturasi katika hali hii hapa. Itabidi vituo kwa ajili ya gari hapa kupati kuweka, itabidi ukaweke mbali na hapa eh, kwa sababu kazi ni kazi, ni sawa, ila kikubwa zaidi kinachotusumbua ni sisi kwenye kazi yetu za madaladala, kikubwa ni bei ya nauli na mafuta, kwa sababu yamepanda na hali ya bei ya nauli bado haijapanda kwa sababu amepanda kama mara tatu mpaka muda huu, lakini bado hali halisi hawajaongeza serikali. Cha kwanza apunguze bei kwa bidhaa kama raia, ni kawaida ambayo raia anaoongoza ni haki ya raia apunguzie bei. Ni vitu vingi ambavyo vinatakiwa apunguze bei, na la mwisho kumalizia ni mafuta amepanda, haipungui mara ya tatu, lakini bado bei anayoliko vile vile tulikuwa tunaomba ongeze bei. Na huyo ndio Makame Machano Hamisi, na sasa tuelekee moja kwa moja kwa ndugu Hafiz Makame ambaye pia ni baguani mkuu wa gari za Mwanga Pwani. Yeye amegusia sana kwa upande wa viongozi na pia hakuwa nyuma kwa upande wa manispaa. Mpenzi mtazamaji, nisikuchoshe, tuelekee moja kwa moja yeye tujue ana yepi zaidi. Kwa gari mpaka zipite kule zije hivi river zinakuwa ni kosa kisheria, ushafahamu eh? natakiwa gari zipite kule zije hapa, sio zipite kule rudi nyuma zingie hapa. Tunapata shida hilo la kwanza, na ukiangalia la pili hapa kama tunavyoona madimbi ya maji amna fusi, njia chafu na cha nyingine. Mafuta amepanda bei, nauli naomba serikali waongeze nauli, kwa sababu mafuta sasa hivi ni lita 2600 sabini kijana wangu Makonda anapata tabu sana, alafu ukiangalia changamoto, kuna njiani, kuna maskari kama hapa analipia, wanalipa manispaa, natulipa sisi mababuani, kwao wanapata tabu sana hivyo vitu. Hapa kuna gari kila tofauti tofauti, kuna gari za Nungwi, wao kija saa kumi na moja unazikuta, pengine usizikute. Kuna hizi gari za Mangapwani, gari za Mangapwani ikiwa kuna bamvua sana zinafunga kazi mapema kama saa kumi na moja na nusu kumi na mbili isipokuwa hamna bamvua zinachelewa kufunga kazi kutoka kazi Mungu. Mimi naona wafanyabiashara wanabana nafasi unafahamu, kwa sababu gari za makaponi zinakaa eneo hapa, nungu zinakaa kule, bumbwini zinakaa pale. Sasa nafasi imekuwa ndogo, wafanyabiashara wamezibana, lakini sasa wakisogezwa nyuma tutapata eneo kubwa tu mbona ah, mimi nachoomba Mheshimiwa Rais ataliangalia hili niliongea, kama ananisikia na isitoshe mkuu wa manispaa namwomba atufanyie mpango wa kupata nafasi gari za Mangapwani kwa hili kutupatia eneo, kwa sasa tunapata tabu, gari haiwezi kupita kule, afu ije hivi ite rivers irudi nyuma. Hicho kitu ni sheria, ni kosa kisheria. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, na hao ndio wahusika wa kituo cha Darajani Tumesikia wamezungumza mengi kuhusiana na changamoto zao, lakini pia wameiomba serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar ikiwezekana nauli ipandishwe kwa sababu mafuta yamepanda bei kulinganisha na hapo awali. Lakini pia tumemsikia Bagwani mkuu akizungumza kwa upande wa kituo hicho, ameiomba serikali kufanyiwa marekebisho kwa upande wa kituo hicho hususan kwenye miundombinu, kwa sababu kipindi hiki cha mvua wanapata shida na pia abiria husumbuka kwa madimbwi ya maji. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa Ongea Nasi kwa siku ya leo. Leo tulikuwa darajani tukazungumza na madereva, makonda na viongozi wa gari za shamba basi kufikia hapa, mimi sina la ziada. Ni mimi mtangazaji wako Umul Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Aluia Abedi Saidi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hichi, niwaambee shukrani sana na niwatakie Ramadhani karimu. Lakini pia usikose kufuatilia Tifu TV kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube. Tifu TV kijamii zaidi. Ramadan na Tif TV. Tif TV inakutakia Ramadan Karim.